Jada iritsi da gaua, Zabala iluna laua, Goian nunda ilargia, Hemen badago argia, Itxutzen dit aurpegia, Ta ezkerreko begia, Beste ere bai alegia. Ezin da soligardia zebetean jotzen nau, hori du bere arau, baina azladin rirrau. Nogen eta enparau, ez gaitu zeutzi barau, hemen bada musika eta bada kritika, bada zerraldarrika, nola irten korrika edo asiarrika, edo denak irrika, polita dugu ez da hemen musika festa. Zer modu zaude etxarri, osondo ikaragarri, denak lagunduz alkarri, naiz batzutan bizi larri, larri eta izugarri, historia gordina izan duzu jakina, etxe askotan mina, bukatuta ezina, baina barruko grina, noiz bai urdina, ikusteko jakina beti ez da berdina, baina hau da argi printza, gure eskudago giltza, hau da gure baldintza, mendetako jakintza, euskaldunon bizitza, Nunbait goizeko intza ala gaueko argia berdin du ilargia zein larrean zaldia ongia eta gaizkia edota eguzkia edo malkoz bustia batzutan angustia baina hementxe gaude gure ideien alde. Ze naiz askotan kantatu, ez gerain beste aldatu, hemen izanik gaztetan, baita sarritan festetan, ta gazte topagunean, zuengo ingurunean, Oren memorixumean, gogoratzen dut noski ez nintzen egon gaizki, nere lagunta guzki, bertso saio bat hemen ere egin genuen laro gehieta mairuan, eta orduko neguan, zuere inguruan, zerre egingo zen zuere txera gaztea, ez dago kontrastea, bata eta bestea iagera berdinak, mundu hontan eginak, jazartzen ari gera eta denbora aurrera, badoa arabera, baina hau da karrera zer egingo diogu, ze jende eta ze modu jaio ginen horrela hau da gure nibela ezin leike bestela eta aldegun bezela betetzen dut papela urtetan gora baina orain disanoa, naiz garru buruan lainoa, oraindik errimatzen eta pixka pentsatzen eta gauzak asmatzen gure herri hau askatzen ez bai naskatzen ze hau ez da bukatu ezin dugu katuta ezin da trukatu gu hemen gaude oraindik eta badago lanik nigandik zuen gandik ta etorkizunera behar dugun unera gure bizitza uxe da Etxarri segilanean, txalokata afanean, hause da gure taupada, txalo baten bezarkada, errizar baten eupada, eta etorkizunera, bagoaz modu xumera, iraganetik antzama, hori xezen iragana, hori da honek daukana, mina borroka talana, baina egin dugu aurrera, eta ez da maitu gainera, hause da gure karrera, eta gure lasterketa asko daukagu gordeta, oraindik ere gorantza, egin nahi dugu balantza, eta badugu esperantza, eta izar baten antza. Noiz bai bukatuko dela, ezin da segi horrela, ezin detartu arnasa, bukatu da egun jolasa, hau da etxarriko plaza, baina nien pasa. Mila esker den horien ezen bat histori egon zarete ongi beste denak berdin du jarrai baitu alegindu, zama doinuz